やさかのまがたまくぞかぐつちってくぞもらった蹴りつけてやる 遅い星弾行くぞおて行くぞまれ遅い終わりだ遅い遅い やさかのまがたま畜生もらった蹴りつけてやる くそやさかのマガ様行くぞ 行くぞてもらった終わりだ影分身の術悪いね行くぞもらったはっま

さかの我が玉まだだたばれ行くぞガおッてを行くぞ

終わりだ まさかのマガ様うわ 遅い八坂のマガ様行くぞ行くぞ 終わりだ